ongi ezagutzen dute espetzea Pablo Martínezek eta Etxozi Elgezabalek. Martínez, langraizko espetzeko funtzionarioa izan zen, mila bederatxiren eta laro gita mairutik, bimila eta bostera, eta jardunean zela. Haren lankide batzuk ere hil zituen erakundeak. Elgezabalek berriz, bikotik idea du Puerto Iru espetzean, urrunduta, Kadizen, Espainian. Eta behin betiko eta urte betera. hormaren alde bitan egon diren arren, bidean egin dute topo, eta alkarentzun, ulertu eta bizikidezarako harri berriak jartzeko ariketa egin dute foro sozialak eta berriak antolatutako solasaldian. Yo empecé a estudiar en enero del 90 y en marzo del 90 en, en, en Antiguo asesinan a Ángel Mota, un funcionario de Martutene, que bueno, pues te hace replantear si eh, puede ser o no el camino, ¿no? Entonces, sí, la, desde el principio la, la amenaza estaba ahí. Eh, le conocí cuando empecé a preparar las oposiciones. Em, estuvimos preparando juntos durante un año las oposiciones. En el 93, cuando empezamos a trabajar, pues como había estado con él, pues sí, desde el principio pues me afilié a la prisiones, a la sectorial de la prisiones, que, en la que él ya formaba parte de manera activa. Era una persona que estaba muy preocupada por los derechos de los internos, por los derechos de los compañeros y las compañeras, y fue, fue horroroso. El día fue un impacto, creo que la palabra era consternación, yo es que era como un encogimiento. eh, pero bueno, había que teníamos una posición clara y tuvimos que y mantuvimos nuestra posición a pesar de ello. Nik uste dut eh, sartuta zaudenean ezarela konturatzen daramasun estres mailarekin. Azkenean eh, preso baten zenidesarenean eh, dena dago zuregan. Eta preso horrek ezin duen ez zuzara bere sekretaria, e, bere ikasketetako laguntzailea, e, mediku arazo bat badauka konpondu behar duena, e, eh, animikoki animatu behar duena, e, ekonomikoki lagundu behar diona, orduan gainkarga handia da, eta gainera semea labak dituzunean asko zailago. Mhm ez bakarrik bidaien gati, bat ez daukasun lana, umeak, zuk bakarrik egin beharra, nahiz eta laguntza izan familiarena, baina... Bai, ezkenean bakarrik zaude ume birekin, eta gaina dituzu bidaiak eta e, presoaren zaintza hori ez. Egia zen ez daukazu, osea, bizitan doanak ez dauka harreman handirik. Karnetak eman, paketea entregatu eta behintzat puerto irun, eh? oso Osa, funtzionarioak eramaten zaitu, eta egia dago dela e, jatorragoak direnak, eta pues, gauza naturalago usten dutenak egiten, badibidez, ba, biz batetik denok batera ateratzen e, eh, pasillora eta anagurtzen eta umentzat hori askoz naturalagoa dela eta beste batzuk aita ateratzen dutena, atea itxi eta hori umentzat gogorragoa dena. Denetarik dago gertu iruna adibidez ezin da inolako janaririk sartu mm-hmm. ez da txikia zenean ere urbotegina naiz ta itxita, naiz ta bertan erosita ezin zen sartu. Orduan, pues aitari hasten bazai okadizen abuztuan ura sartzea, ba lau ordu egongo da umea. Urik edan gabe adibidez. Horrelako gauzatxo batzuk, eta gainera, espetxetik espetxera aldatzen direnak. Mhm. Ze diri gertatu izan zait, Puerto adibidez, pardelak ezin sartu izatea, Baldemorora joan galdetu eta esatea, komo no vas meter? eta klar, zertu duzu, bueno, beste espetxean ez diate uste. Yeah. Ozabaian etorri zenean semea esagutzera, utzi ziaten zila sartze. Puerton hori behar duzu, baimen berezi bat. Orduan, espetxetik espetxera ere jarrera ezberdina da. Eh, yo era el jurista criminólogo, entonces, bueno, siempre es una relación, no sé decir, más sencilla, porque es una relación más técnica, no estás ahí en el día a día, Y, claro, tengo que decir que cuando llegué en el 93 a... empecé, en, mayo del 93. Cuando yo empecé en mayo del 93, los presos de ETA que estaban en, el, en Lanclares, pues eran todos... Siempre ha sido el laboratorio y siempre ha sido el, la prisión donde han venido los presos que estaban más cercanos a vías de reinserción. Era de Donosti, hablaba pues bueno, pues... Eh, es igual un poco sorprendente, ¿no? Y luego, bueno, pues desde el principio quedó, yo, mm, era evidente que yo era de la sectorial de las prisiones, que tenía otra idea. recuerdo cuando le, yo me tachaban como ser el, era uno de los etarras oficiales del centro, uno era el cura, otro era un trabajador social y yo éramos como, había compañeros que nos veían, nos miraban con mm. mucha distancia y que tomaban medidas preventivas porque, porque entendían que igual nosotros pasábamos información, ¿no? Bueno, la señora Javi estaba claro que buscaban a alguien de la y alguien de la de alguna manera público, pues éramos cinco o seis, no éramos muchos más, ¿no? Y ya también compartía allí como te, queda esa sensación de que cayó él, pero podíamos haber sido cualquiera. Y bueno, pues a partir de ahí pues empiezan a darte charlas de autoprotección, viene gente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, te dan pautas de cómo salir de casa, dónde tienes que mirar, mirar debajo del coche. Yo siempre pensé que si un día venían a por mí, pues, pues punto, se acabó. Porque también contaba allí que una de las alternativas era te daban una pistola ¿Yo qué hago con una pistola por la calle? Una situación eh, como de excepción también, ¿no? Y eso no es bueno para este trabajo en el que tienes que estar al servicio de las personas que están, de los usuarios, que en estos momentos, o que en este caso son las personas presas, ¿no? Entonces yo creo que eso no es bueno. ya da espetxera e, eh, tratua ezberdina dela. Guk adibidez e, sartzeko garita batetik pasatu behar dugu, eta guri eguzkia egon, euri zaparradak egon o, dena den, hogei minutu ez dizkigu inorkentzen. Denei entregatu, denei akopiatu ez dakitze egiten duten, baina guan egoten gara eta beste zenide guztiak e, pasatzen dira. Denei entregatu eta pasatzen dira. Eta kotxez bagoaz, da ba, kotxea miatzen digute. Eta beste zen ez dieten miatzen. Orduan, hor desberdintasunak daude, arregiago salbu espenezko egoera bat dela, ez? Paketeak entregatzerakoan, gure paketeak hiru egunetara entregatzen dituzte, beraina zuzenean, horrelako gauzak, komunikazioetan, berandu izten direla, gureak intervenituta daudela, gu gara bakarrak e, eh, lokutorio zehatz bat jarri daukagunak, Las prisiones siempre habían pertenecido al Ministerio de Justicia y hay un momento, creo que fue con Belloc, de ministro, que eh, se hace un único ministerio de Interior y Justicia y en ese, en ese momento las prisiones pasan a ser eh, formar parte de la estructura del Ministerio de Interior y empiezan a ser parte de la política antiterrorista. Yo creo que ahí mm, se perdió el espíritu de, de... esto se aleja un poco, se aleja mucho del, principio constitucional de la reinserción. Entiendo que hubo un momento en que todo el colectivo de presos estaba juntos en Herreras. Y bueno, eso es verdad que hacía que el colectivo fuera una, eh, tuviera una fuerza eh, y una creara una tensión interna que no permitía que hubiera personas concretas que, decidieran salir del colectivo. Eh, y desde ahí pues entiendo la política que tiene una cierta lógica, la política de dispersión. Pero una cosa es la política de dispersión y otra cosa es la alejamiento. O sea, no entiendo que no tiene ninguna lógica. Puedo entender la política de dispersión, pero nunca la política de alejamiento, porque eso sí que efectivamente es una política de castigo a, las familias. ¿no? Eh, Gaur egun inoiz ez duela izan, eta ere gutxiago urrunketak, baina gaur egun are gutxiago, ez? Eta karmak aspaldi utzi dituen, duela urte bete desagertu zen, eta lengo egoera berdinean, iaia berdinean jarraitzen dugu. Salgo espen batzuk daude, mhm. baina iaia berdinean. Jarraitzen dute, jaz bakarrik urrunduta. Na, urrunduta eta kartzela barruan ere banatuta asko bakarri daude, beste batzuk binaka, baina ez dakit, espetxe batean amar preso egon da binaka goteak ere. Ez dut uste gaur egun zentzuan diri daukanik. E, garai batean egin bazen, ba, eta indarrean zegoelako, ba, gaur egun ez da existitzen, orduan ez dakit zer mantentzen duten, ez? Nik uste dut presoa suntzitzeko eta balintzatzeko e, hartutako erabaki bat dela, segideak zigortzea horrekin presoari mina emateko. Sí que me siento una víctima, no sé decir secundaria, pero sí, sí me siento víctima del conflicto. No es que yo me sienta víctima del conflicto, es que me siento víctima del alejamiento y de la dispersión. Hay algunas víctimas que están reconocidas y otras que no. Y me parece bien que se reconozcan las víctimas, pero creo que hay otra parte de las víctimas que también merece reconocimiento. ¿no? Al final la víctima es víctima sea quien sea el Creo que, que, lo que no es bueno es que la, entenderme, que la condición de víctima te... O sea, neutraliza el resto de ti. O sea, yo soy víctima, así como una etiqueta, porque eso creo que no, es bueno. O sea, creo que tenemos que integrar esta, esta parte de, de no sé de lastre que podemos llevar en la mochila pero no, no puede ser lo principal en tu vida, porque eso te, te esclaviza. Yo creo que han sido años muy duros, tanto para unos como para otros, entonces era más fácil ¿no? empatizar con los, con los que estaban en tu misma situación que con los que estaban en la situación opuesta. ¿no? Ahora ha cambiado la coyuntura y creo que si queremos avanzar y en convivencia eh, tenemos que dar estos pasos y, bueno, escuchar al otro, eh, intentar entender lo que han sufrido. A veces tengo esa sensación de que acabo en esta silla de, pues por casualidad, porque podría haber acabado perfectamente en esa. Entonces desde ahí digo, pues, pues, pues, si yo he podido acabar en cualquier lado, pues, pues todos acabamos en un sitio en otro. Yo creo que lo humano es entender al que sufre y acercarte desde ahí y, eso es lo que, lo que nos va a ayudar a todos a, vivir mejor. ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa declaración de Chirat. Eh, creo que como hemos comentado antes, al final, como cada uno estaba con su sufrimiento, con su dolor y, con su gente, que al final es donde estaba seguro, ¿no? pues igual eh, pues, pues hemos hecho oídos sordos y ojos que no ven a, a otras personas que también estaban sufriendo. ¿no? Yo, por, por mi parte, pues eh, si con mi indiferencia eh, he añadido dolor a otra persona, pues no tengo ningún problema en pedir disculpas, ¿no? Me emocionó, o sea, me pareció que era un ejercicio de, empatía, ¿no? De, de, pasarte al otro lado. Mm, para mí el reconocimiento sí que falta. Y hace falta, en mi vida diaria me hace falta terminar con la dispersión. Si queremos un futuro en convivencia, que mis hijos hagan mil kilómetros para ver su no creo que tiene mucho sentido. Para mí faltan cosas todavía. Creo que se están dando pasos, pero para mí faltan. Creo que, que tenemos que dar más pasos. Las personas presas tendrán que dar pasos a nivel individual. Yo creo que sí que yo creo que tendríamos que facilitar porque la función de la de la función de la pena privativa de libertad, de la reinserción y de la organización penitenciaria, es facilitar que las personas se reinserten, desde luego con el acercamiento, eso vamos, eso tendría que ser ya. Ya a nivel de sociedad, pues yo creo que, que es este tipo de, ejercicio de, de, dar testimonio, de contar, de, entender, escuchar.